nzambe apambola biso mpo na ntango nyonso tokopase lelo lisusu na bino boyebi um, ça faisait un, un, un moment que tokuta lisusu te euh, cela est dû aussi na ba préoccupation misusu epuis ndenge tolobaka toujours de fois um, soki ozoloba soki ozoteya ebongi père moko ovandi mpo Euh, nzambe ateya pe yo eza très important yango omoni toyaka na bavideo ngulungulu te so tozoya vraiment c'est que eza message nzambe alingi euh, topesa na bino euh, pour le moment towana baémission hebdomadaire te nde tosalaka comme d'habitude na kati ya les avertis baémission telle que non euh, je sais pas euh, toza na titre moko boye tosala yango chaque semaine yango tokanda koya soki nzambe apesi so parole mpo na koloba mais entre temps Nazo passer ba messages na ba categories ya batu mais mingi mingi naza koya vraiment ko interpeller ndeko moko, ndeko moko naza convaincu lelo te natanga kombo na ye. Mais bato ba ko comprendre message oyo be ye moko ako comprendre message oyo euh, soki kutu ekozala moyen ya kobenga ye na ngai nabenga ye mais aza accessible te apparemment nabundani na message oyo pendant au moins une semaine euh, bato baza na ngai souvent bayebi déjà ntango nazoloba de quoi il s'agit de qui je veux dire il s'agit euh, na otanga na nkombo na ye te Bah je pense qu'il est temps au fait ya ko ya ko sunga ndeko wana. Il est temps vraiment ko sunga ndeko wana puisque abandaki mwa malamu mais akomi ko kende penza mabe, akomi kende mabe. Ndeko wana aza na kati ya Belgique, bon bayebi bayebi a prechaka pe parole na kati ya ba internet bao bayebi ba comprendre aza ndeko mobali mais na kotanga na kombo na ete um, soki message oyo ekomela muto ayebi ye bopese message oyo um, video oyo eza dedie na ye te mais pendant que na ko préparer même message oyo Dieu m'est temoin, ce n'etait meme pas prevu que nalobela nde nazolobela boye. Mais je sens que depuis quelques jours, quelques semaines, ebongi ko aider ndeko oyo. Soki batu oyo bako yeba, bako bayebi ye, Tango bakoyoka message oyo, bakatela ye partie oyo batindela ye. Et ye moko pe soki azui occasion ya kolanda ngai, ngai naza na ngai accessible, numero na ngai eza place wana. Ndeko benga ngai tosolola po il ya des choses que je dois te dire puisque Na kati ya corps na eglise corps de Christ toza na ba membres ebele oyo tozali ko constituer oyo babengi corps de Christ mais biso etant que batu toza na ba imperfections na biso Meme ngai naza na ba imperfection na ngai. Meme yo ozolanda ngai oza na ba imperfection na yo. Mais tango tozotambola na kati ya mokili ebongi tosungana, ebongi to s'exhorter, ebongi to mipesa ba conseils. Baoyo bayebi ngai nalobaka toujours que quand je quitte des assemblees Uh, ce n'était pas na force na ngai mais nzambe mpenza apusaki ngai libanda c'est-à-dire tout ce qui s'y passait oyo andaki koleka na kati wana mpo na ngai ekomaki vraiment bololo ekomaki mabe ekomaki oyo ebengaka donc euh, nausée alors il a fallu que na quitte babiloko wana et quand je quittais je me disais que ba ndeko oyo ba kita ba assemblee avant to ba ndeko ba okite ba assemblee après ebongi tozala na cadre moko ya kopesana ka ba conseil ya ko s'entraider de façon que Oyo aza na mwa libungi azonga na nzela. C'etait ça au fait entre autres message ya les avertis et puis message pe n'est-ce pas ya ko ya ko pesa ba ndeko oyo ba zali libanda ya kati ya ba assemblee. Et je me rappelle meme à l'epoque Ndeko ya Belgique na bengaki ye et à l'epoque nandaki kosala ba emissions to benga retour à l'evangile de Christ et c'etait prevu meme que un jour une fois na na yamba ye na kati ya emission wana et ça fait longtemps si je ne me trompe pas Na ba annee ekozala na ba 2014 soki na me trompe vraiment te nayebi susu te mais je pense na ba 2014 puisque ngai na longo ba assemble na, na ba 2013 na ba 2014 tant vraiment Nzambe a Atie biso vraiment euh, comment dire na kati elanga et je regardais au tout autour de moi et je sentais que na benga ndeko pona euh, komeka kotala comment toki ko ko évoluer n'est-ce pas na kati ya ya ya euh, ya ba, ya ba euh, prédication médiatique et à l'époque aussi Oyo bayebi que nga nazalaki, nazali, pas nazalaki, puisque j'ecris aussi des chansons, de fois par la grace de Dieu toyembaka, alors ezalaki prevu que totala que ba ndeko oyo baosala musique ya mbongo te, to aider bango na studio, que bakofuta eloko te, tosali musique wana ofele pona ko, ko, comment dirais-je, ko, euh, koteya batu, oyo tobengi gratuite de l'evangile, puisqu'il ya d'autres gens oyo balobaka toujours que, euh, L'evangile est gratuit mais l'evangelisation est payante eza lukuta uh, tomona lelo ba, ba jeune frère mosusu ba, tomona ba, ba jeune sœur tomona ba frère na ba, na ba, ba, ba frère mosusu oyo oh, bazalaki na biso na kati ya libanda ya système misu bazongi na kati ya ba système à cause ya mbongo bakoki nzala te au fait alors ndeko wana azalaki parmi bato na ko penser que bon ça va comme euh, aza na, euh, na kati ya média Et na soki tant Koswani, je pense une ou deux fois, na yebi sute ma na bosani, na yebi sute. Et même entourage na ye, ndeko moko ako se retrouver na otanga kombo te, puisque na bi vraiment lelo eza pona ko euh, ko pesa d'abord conseil. Et puis après, euh, so nzamba sali grâce que tout kuta na beto sola, to kosala yango pe. Et je me rappelle même mon époque moko, je pense année passée, na laki euh, même poussé ya ko luka ko sala déplacement ko kende tina Belgique, pour tout kuta na ndeko. mais na mekaki ko tuna na entourage na monaki ondire euh, bazaki bazaki bazaki na favorable te mais c'est pas un problème alors ndeko message eza nini ezali ke totambola comme des enfants de lumière euh, nde um, nalobi mutu hein, être humain azali appelé na kokoma parfait ça dit Ali donc euh, euh, per, donc, azali parfait te au fait hein? toali ba, ba être parfait te tobundaka chaque fois mpona kokoma ko, ko eh, kozwa perfection afin n'est-ce pas ya kokoma na niveau ya stature parfaite ya Yeshua pourquoi puisque mission na biso terrestre eza limitée vie na biso ebongi totalaka mingi place toko kende pour l'eternite vraiment na osala video oyo avec euh, un sentiment mélangé mais il faut que je le fasse puisque tout autour na ngai déjà eh, bandeko mingi oyo tosolaki sur ndeko euh, d'autres disent carrément que ndeko abungi ndeko abungi euh, nafungola parenthèse moke Il y a de cela quelques années na France, il y a eu euh, un prédicateur, il y a eu un prédicateur, Azalaki euh, français, c'est-à-dire Mundele. Prédicateur, on a, il prêchait des choses euh, normales. Euh, c'est-à-dire makambo oyo ya malamu makambo ya, ya salut makambo ya, euh, ya kobanga nzambe tout cela Mais ekomaki moment moko boye ndeko wana akomaki kosala makambo moko oyo bandaki kosala liboso te alors euh, bato bakomi kokamwa mais comment est-ce qu'il akomi ko se contredire hein, des choses qu'il prêchait avant exemple alobaki que euh, dime euh, ezali na kati euh, donc euh, ya euh, ya loi euh, donc ancienne eza na kati ya ancienne alliance dime ezali euh, Euh, pona biso te au fait euh, bana nzambe pona biso te ba disciple ya yeshua mais après akomi ko se contredire akomi koloba susu oh non dime ezali bien euh, par exemple alobi que mwasi akokoma pasteur te mais après akomi koloba que mwasi akozala pe pasteur akodirige ba église c'est dit akomaki ko contredire maloba na ye alors les gens qui, sont, qui étaient tout autour de lui bakomi koyebisa ye yango naza kointerpele bandeko bali tout autour ya ndeko wana na belgique bopesa ye conseil Um, naboyi kobama makambo mosusu oyo peut-être awa ah, naboyi kobama makambo mosusu ebele ebele mais je dois dire que bopesa ndeko conseil pourquoi puisque il faut boaide ye mpo sino te soki eza likambo mosusu eza kotungisa ye Bino bokoyeba yango te mais soki bopesi ye conseil peut-etre ekozongisa ye donc na sima. Jacques na continue lisolo ya mundele wana ah predicateur wana predicateur akomi kosala makambo oyo ezalaki vraiment euh, inhabituelle epa na ye alors esali que baye ko moi je pense mwasi na ye to ba proche na ye baye komeme na hôpital nalobi te ke ndeko ya Belgique faut kaka na hôpital je pas dit ça mais naopesa exemple Bamemi bamemi bamemi na hôpital batali bamoni ki aza na problème moko na niveau ya cerveau. Et mais malheureusement ekomaki déjà trop tard. Tant balingi basala operation ndeko wana akufaki. Nakangi parenthèse. Jean Baptiste tango bakangaki ye na prison akomi ko azongi na kati ya kibomoto na ye akomi ko, ko kozwa mwa ba hésitation koyeba est-ce que Messi oyo tanda kozela c'est lui vraiment le Messi. Atindi bayekoli ne batuna vraiment si c'est lui le Messie. Ye, Yesu alobi ke oui, azomona makambo esalema, ba miracle esalema, babeli bazobika, babwate bali kotambola, evangile eza annonce. C'est-à-dire, ekomaka na vie ya mutu nyonso, y compris ngai, oza na kati ya valley, c'est-à-dire okiti na se. Soki Nzambe te, to entourage na yo te okomona ke moyen avance ekozala te peut-être ekoki kokende na mauvaise direction um, yesu masiya yeshua avant akende na croix azwi truye azwi kobanga par rapport ya ya coupe ou bien par rapport ya charge oyo efaki amema mpo na humanité alobi na Nzambe eske soki moi ezali olongola kupo liboso na ngai olongola charge liboso na ngai pourquoi puisque na kati ya kibomoto tozalaka limite tozali nde na bi na ba imperfection tellement ebele même pendant que je suis en train de parler makambo mosusu nazoloba awa omona mpe mwa faute ekozala na kati sadi toza bato toa bato toa bato mais comme tozali bana na Nzambe ebongi Totambola na ndenge ya bana na Nzambe. Je vais lire le premier passage par rapport ya marchant comme des enfants des lumières. Toa na kati ya Ephésiens chapitre 5 verset na ngo 8 na tangi. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Autrefois, j'étais ténèbres. On ne dit pas dans le ténèbre. Bon comprendre bien. Autrefois, vous étiez. Autrefois, tu étais. Autrefois, j'étais. Ténèbres. Et maintenant, tu es lumière. Maintenant, je suis lumière. Et marcher comme des enfants des lumières. Marcher comme des enfants des lumières. Les enfants des Lumières, en fait, c'est... D'abord, il faut définir ici c'est quoi la lumière. La lumière est... C'est la vérité, en fait. La lumière, c'est le bien. La lumière, c'est le bon côté. La lumière, c'est Dieu. C'est Dieu. La lumière, la lumière c'est Dieu. Ça dit être enfant des lumières, c'est être enfant de Dieu. Or, lorsqu'on est enfant de Dieu, on reste dans le principe de Dieu. Ndeko, tu, tu étais contre les gens qui faisaient ça ou ça, mais aujourd'hui tu le fais plus que Bango, Toi tu le fais na ndenge ya C'est-à-dire, tu, as, tu, tu, tu te contredis. soki bolandi bamessage na ngai oyo elekaki mbala nyonso soki oleka awa nateyaki par exemple par, le, la dernière fois je parlais de euh, évangile congolais eh, j'étais en train de ça bouillonnait à moi en fait na sola na ndeko na yebisa ye mais nazo mona euh, nazo na, naza kolinga te que na pesa diable bisika na olinga te na pesa diable bisika mon frère regarde là où Dieu t'a ramassé regarde là où Dieu t'a fait sortir regarde là où Dieu t'a Appelé. Et si réellement c'est Dieu t'a appelé, stop ce que tu es en train de faire. Ozo fingisa kombo nzambe na ba niveau ebele. De fois tu donnes des choses bien, mais des fois des choses bizarres. Et c'est là, ezo kobungisa batu misusu. Tu peux, tu vas, tu dois, tu vas créer des gens, des monstres derrière toi. Obanda ko soutenir yo na kati ya ba buzoba entre guillemets et ce même gens ce sont des gens qui aiment de polémiques Nous sommes dans une communauté, Oyobatu, les gens préfèrent les mauvaises choses de bonnes choses. Les gens préfèrent, n'est-ce pas les ténèbres à la lumière les gens préfèrent bato bakosa bango na ya boye avec euh, avec un ton oui bandeko nzambe atalisi ngai nzambe amonisi ngai nzambe alakisi ngai les gens aiment des choses pareilles mais bato oyo wana kaka baza kobetelo maboko Tango okozala liboso ya Nkolo, tu seras seul nu, c'est à dire sans meme bomengo to bisengo oza na yango, sans meme bilamba oyo oza na yango, c'est à dire tu seras nu comme une poule ba ba deplumer ye et aucun fer, pourquoi? Puisque quand tu veux faire des choses pour plaire na batu, okozwa lifuti no epa batu, or mutu nde tobengaka mokili le monde mokili ekofuta yo kaka mokili le monde ne te donnera que de choses terrestres mais soki oza mwana nzambe de vrai message oyo encore une fois bandeko bazo comprendre moto nazolobela pardon bopesa message oyo Boyebisa que eza pona ye. Eh ngai soki par exemple nazui moyen mususu ya ko atteindre ye na ko atteindre na kosola naye eza grave te eza problème te mais dans l'entre temps je demande na entourage na ye ba pesa ye message oyo avant que ekoma trop tard. Mwasi na ye to bana na ye. basunga ye. Nous sommes dans une, na, na, dans, dans une communauté oyo que ba anti-valeurs yango nde eza ko remplacer ba valeurs malheureusement. Et soki yo moto oteya makambo ya Nzambe omikotisi na kati ya ba anti-valeurs bato bako non. mais sauf que ça, ça, ça, ça, ça, n'a autant pour le moment. Mais je vais d'abord dire à ses frères que si nous sommes enfants de lumière, nous devrions nous focaliser à la lumière. Moi que tu vois, mon frère, na nga mpe nasalaka na oyo babengaka message ya kodenonse bato mais la dénonciation ce n'est pas au fait quelque chose oyo ekomi ekoma lokola la, la, la bonne nouvelle non c'est pas ça nous sommes appelés n'est-ce pas ya koteya bana na Nzambe, ya koteya batu na Nzambe. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, ya kokomisa batu ba disciples ya Yeshua. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, ya ko lakisa batu nzela ya bosolo, la lumière qui est Yeshua lui-même. Nalobi awa que non, être dans la lumière, c'est être en Dieu. Lorsque tu es enfant de lumière, c'est, ça, ça, cela veut dire aux aliments. Pourquoi Puisque Dieu lui-même est la lumière. Yeshua dit que du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La Bible, dans Ephésiens, nous dit que autrefois vous marchiez, autrefois vous marchiez, n'est-ce pas, comment hein? Non, autrefois vous étiez ténèbres, je veux dire. Maintenant vous êtes lumière. Or, lorsque nous avons Yeshua à nous, comme C'est pourquoi lorsque nous parlons de père spirituel ou mère spirituelle, c'est Dieu seul qui nous a engendrés spirituellement. puisque ce n'est qu'un esprit qui peut ou bien qui pourra, n'est-ce pas, engendrer ou kobota un autre esprit. Un homme en chair ne peut jamais, en aucun cas, kobota na esprit. Le Saint-Esprit, oyo akota na kati ya libumu ya Marie, apesaki semence oyo tobengi Yeshua. Plus tard, azalaki esprit. Yango Yeshua babengaka ye azalaki 100% homme 100% Dieu pourquoi puisque en lui il y avait la divinité ce n'est pas comme na yambi Yesu non c'est pas ça ça dit ye azalaki Yesu c'est lui au fait Nzambe mais ami comme si mutu donc ce qui to yambi ye nous faisons partie n'est-ce pas de lui ça dit nous sommes tozui ADN na ye to komi ye to komi bana na ye alors ndeko Ntango sikoyo tozoteya bato, toteya bato bosolo, toteya bato makambo oyo tomoni. Moi je dis souvent que tu ne peux jamais venir par exemple opesi message olobi que mutu boye akokota lola te. Mais non, non, non, non, non. Tu n'as pas le droit ya kokangela bato porte ya lola, wana okoma lokola ba pharisiens oyo babandaki c'est-à-dire du fait de ne pas annoncer la bonne nouvelle aux gens wali ko garder la verite oyo oyebi o garder yango captive or soki moto asali mabe ebongi koteya ye nkolo comment moto asali mabe Yo osali ye nzembo ya kosala ba benga ngo nini ko ba ba benga ngo nini ya ko se moquer to ya kosala ye ba benga ngo nini ba mbwakela mais, mais ça n'a pas de sens soki olingi koteya bato ebongi e, eza lokola na kati ya ndako no mwana asali mabe Obanda koyebisa mwana yo te ke non yo moyibi moyibi moyibi non okoyebisa mwana ke koyiba eza mabe so okontinue koyiba na ndako okoyiba mpe libanda esi oyibi libanda okobebisa vie na yo puisque libanda bakokanga na, na, na mibeko ebongi opesa mutu n'est-ce pas possibilité ya kochanger car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit yo ndeko na ngai Bon message oza vraiment euh, adresse na yo avant ondimela Nzambe na bomoi na yo ozalaki païen mais eloko nini esali ke okoma mwana Nzambe ndenge ozoloba lelo puisque Nzambe moto alingaki na bolingo na ye ce n'est pas cause du message que oyokaki to ba, ba to famille na yo ndenge bandaki koloba na yo ndenge soit mwasi na yo andaki kolela non c'est pas ça c'est vraiment puisque Nzambe asepelaki apesa yo n'est-ce pas oyo tobengi salut. Eh soki mutu ayoki makambo nazo loba sikoyo ako comprendre place nini nazo kende. Marchons comme des enfants de lumière. Chaque fois soki mutu afingi yo soki mutu asali yo video tu n'es pas oblige tu n'es pas oblige kozonga kosala le pe video ce n'est pas ce n'est pas bien pona ko me contredire te video nga na osala siko ndeko na osala ngo te po yo sala nga jabe video c'est pas ça c'est pas ça ngai au fait Oh, Nzambe azomona ngai na motema na ngai, nazolinga na aider ozonga na nzela, osala mosala na Nzambe, otika makambo oyo eza ko kobunga ko, eh, ko, kolekisela yo temps pour rien et moi je sais même que Tu ne fais pas ces videos pour gagner de l'argent, je sais. Mais est-ce que osala yango pona lokumu, osala yango pona succès, osala yango po bato bamona ndenge ozalaki liboso okomi? Ndeko, ekomema yo na litomba te. Ça ne va rien t'apporter. Et le diable est content lorsque okomi ko okomi n'est-ce pas ko mema bana nzambe mupanzi mupanzi et toi tu crois réellement que les gens qui te suivent connaissent réellement Dieu sala exercice oyo mokolo moko ndeko kotia foto ya bato te tya soki foto na yo moko obe okomi kaka repentez-vous sans que oteya bato sans que je veux dire otanga bakombo bato na kati ya video oteyi kaka parole ya nzambe Première semaine, deuxième semaine oye olobi abandonner le péché. Sans que otanga bakombo ya bato, oteyi ka selon les écritures. Troisième semaine oye olobi venez à Dieu. Sans que otanga bakombo ya bato, otangi ka ba, ba, ba écritures. Siko après trois semaines ou bien quatre semaines wana, sala siko comparaison. Ba message oyo otiaka bakombo ya bato na ba, na ba photo ya bato. Na message otiaka kombo ya Yeshua, ya yesu masiya okomona ke batu bazolanda mingi ba message oyo eza a polemique et cela montre a suffisance que makambo oyo ozoloba esala bango kaka bien na kati ya nzoto na bango mais esprit na bango eza mosika na nzambe la musique, la danse, tout cela, ce qui est à Nzambete, ce qui est à édifier Nzambete. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Et je te dis pas seulement à toi, mais à tous, au bazar na kati ba situation oyo. Soza mwana nzambe oteyaka parole ya nzambe ebongi otikala na kati ya pole oui avec nos imperfections oui avec nos, nos, fa nos faibles mots mais venons avec un cœur pur, et pas tout est abattu le vrai évangile. Un évangile pur qui hein, donne la vie éternelle. Yeshua dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il continue pour dire, pour dire que enseignez-leur Obongola façon na yo. Je me rappelle d'un monsieur akufa azaki musicien. Je pense bato balanda ba vidéo na nalobela yango mpe déjà. À l'époque toza ba jeune bana mike vraiment na Kinshasa. Ndeko wana kombo na ye ezalaki Debaba. Debaba, donc moto nyonso ayebi quand même, ayebi na ba epoque ya musique tout ça, ayebi Debaba ah, bazalaki ensemble na ba oyo ate kokufa donc dernièrement Default, bazalaki ensemble na ba, na ba groupe na bango et puis après bon, wana eza ba histoire. Et ce que je voulais dire c'est quoi? Tant ndeko wana bongolaka motema, euh, moi je me rappelle, il était dans son coin d'abord, en train, n'est-ce pas, de de mediter la parole de Dieu et je me rappelle même qu'il euh, se levait très tôt matin aotambola kati ya banzela ya babandal oyo bato baza bana ya bandal bayebi à l'époque deba baprenait oyo tobengaka lance voix n'est-ce pas mégaphone aza kotambola na balabala mpo na kopesa bato message ya nzambe bobongola mitema imagine toi maintenant ndeko oyo ozolanda ngai soki deba azalaki na koluka a nuire ou bien pas ko nuire na longoli mua ko nuire soki alingaki par exemple kolinga ko denoncer batu comment tu vas denoncer les musiciens du monde du ba, ba mondain pendant que olingi koteya batu mususu na biso bo comprendre ga le message que nous sommes en train de véhiculer na kati ya internet bandeko eza na ndenge ya pourcentage Eza tellement muke, tellement muke. Et soki toza ko ko inonde n'est ce pas internet avec euh, des polemiques batu bakoyeba verite ya evangile te imaginez vous maintenant à l'époque internet ezalaki te hein? il y avait pas bato bazali na kati ya kinshasa bayoki à l'époque il y avait seulement ozrt Hein, donc, euh, c'est ça, la voix d'Isaïe, je sais pas, c'est yango na OZRT. Il n'y avait même pas possibilité que on faire passer message on a, donc on a télévision, presque impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Kozo était un mégaphone au à Batou. Et moi je me rappelle euh, ma sœur et moi, ma grande sœur et moi, tokenda et pas à des babas. Na na na bandal na Bossani avenue, na tokoti, tokomi na kati ya lopango na ye tokoti. Eh, succès oyo ndeko wana asalaki à l'epoque, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que azalaki quand même star hein, à l'époque. Tokoti na kati ya lopango na ye, ndako na ye liboso, na nsima eza annexe. totuni mwasi na azalaki wana sa femme était là totuni est ce que tokosola na frère euh, euh, mbaki je pense non nkombo na ye debaba mwasi mwasi na yebisi biso aza na nsima c'est-à-dire aza na annexe ndeko wana atika chambre na ye akenda na annexe abongisa mwa place moko boye avec bible na ye na ba ba uh, ba cahier to bengo bongo hein, ba bloc note azo azo kokoma tozwa temps na ndeko d'abord on a pris ensemble avec lui on a commencé à parler avec lui c'est que lui à l'époque nous a dit par exemple alobi que bo ngai natikaki kosimba kisi mpenza boye ya succès te mais nazali na kisi de ya basi ah, à l'époque ngai nazalaki j'étais vraiment jeune je n'avais pas encore 20 ans pas, pas même 19 ans, je me rappelle plus, mais na jeune, na jeune. Euh, ma soeur aussi également, tous les jeunes. Alobi na que, alobi na biso que, que nini musique oya mokili. eza malamu te yango ngai ba cassette nionso ya mokili wana à l'époque baza na ba na ba cassette wana alobi moniti oyo na effacer ba nzembo nionso na ti ba nzembo ya sika ba nzembo ya Nzambe tout ça et puis ba, ba prédication na ngai et to pesaki à l'époque conseil tolobi na ye que Soki olingi o avancer, ne te melange pas avec des pasteurs connus. Ne te melange pas avec des pasteurs connus. Pourquoi? Bakomema yo nzela ya mabe. C'est fini. Et plus tard, dans en Europe, nakomi komona ye akomi evangeliste akomi apôtre aye kokufa et j'espère qu'akufa na kati ya verité c'est-à-dire elingi koloba keno so outi na kati ya succès moko quelconque ntango okomi mwana nzambe fo nzambe adepouille yo fo nzambe abrise yo Soki oleki na brisement te ndeko brisement eza te que non na kati mandefu nyonso elongwe brisement eza te que non na tiki kotia choko brisement eza que eza te que non na bombi ba tatouage c'est pas ça le brisement le brisement c'est lorsque mulangi Ba vide yango na contenant na yango ba vide yango nzambe atie esprit na kati na ye atie esprit na kati ado a remplir bulangi wana ekomi corps libanda me na kati bo nzambe c'est ça le brisement nzambe alongoli kibomoto na yo a brise kibomoto na buki kibomoto na yo un bon exemple na bible ezali exemple ya nani ya Saul azalaki le plus élevé mais comme à Paul le moindre de tous nazo awa Matthieu chapitre 5 verset 14 le vous êtes la lumière la lumière plutôt du monde et une ville située sur la montagne. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, Mabe e remplacer donc malamu e remplacer mabe na kati ya bomoi na bango mais commence d'abord par entourage na yo ndeko na ngai. Entourage na yo mutu nionso bosola na ye bozwaka temps pas seulement des videos comme ça bozwaka temps euh, même na kati ya ba ya ba Skype bo, donc boza ko euh, ko euh, ko ko sa Euh, comment dirais-je ko s'exhorter mutuellement mpo yo mpe oyoka makambo bato baza koyebisa yo Mais quand tu te mets seulement au chef vidéo lobby, au répondre bateau, au chef vidéo lobby, au répondre bateau, cela va, et ça, ça, ko, ko longola yo, ça, ko poussa yo musika na nzambe. C'est ça que moi je remarque. Alors, si ko nga, nga ina lobby boye, message oyo ezali pona ndeko ya Belgique, Moto nionso akozua message oyo, a comprendre ngo na sens wana, ça peut aussi t'aider yo moto olandi nga, kaka kaka ndeko ye moko te, mais il ya des choses que je parle par rapport à la lumière oyo eko eko concerner moto nionso bien sur, mais oyo ezalaki vraiment contenu oyo nionso tout naco loba, nako senga que bato oyo bayebi ndeko ya Belgique oyo ateyaka bo pesa ye message oyo, soki ye ako benga nga ou bien soki nga nakozua moyen ya kobenga ye, Il ya des choses que nga pe na koyebisa susu o peut-être na ko bana liboso ya camera wa te. Je pense que ezalaki clair. Nzambe asala biso grâce. Tozo courir mpo na biso nsutu to to to recevoir uh, couronne wana oza incorruptible couronne wana oyo ya gloire de façon que to rater enlèvement te. Nzambe apambola yo. Je sais que peut-être que message oyo bato mingi bakosepela nango te. Mais à quoi bon bato basepela na ngai na kati ya lokuta au lieu que bato bayina ngai na kati ya vérité. Moi comme j'ai choisi le camp de la vérité, j'aimerais je préfère même moto oyina ngai mpo na vérité ke olinga ngai mpo na lokuta. Nzambe apambola bino. Shalom.